大库存哦，所以采购们请务必记得，尽量不要在周一的时候收货喽。同时在当天也逢到了是当年当月的月季日，所以也是尽量不要在当天做嫁娶以及入宅的。再来就是在礼拜二的部分呢，我们会逢到的是元五日，当天呢同时也是我们的正红沙日，因此在通书上。 的红字的部分呢，仪式的部分尽量都是少取，不要在当天做执行，缓一下会是比较好的哦。而在礼拜三的部分呢，我们会逢到的是我们的天贼日，在当天呢，老师建议我们可以透过利卷交易的部分来做小小的纳财，但是呢，千万要记得一件事情。 这个纳财呢是属于小财的部分，因此我们的杠杆不可以做太大，也不宜过贪哦。所以，荧幕前的朋友，在当天如果你是有在做期货的操作，或者是做短线的操作，我们在当天是可以做小型的投资、短进短出的操作哦，来完成这个呃交易哦，来让自己可以有短短的这个小偏财哦。 另外，在礼拜四的部分呢，我们会逢到的是麒麟日，当天是非常适合男性的朋友们为自己祈福补运的哦。再来就是礼拜五的部分了，礼拜五的部分呢，我们会逢到的是天贵满德日。如果您是有在诵经，或者是有在呃写这个经文啊，我们可以不妨在这一天呢，把这个呃。 圆满的经文呢，哈回向，哈，给累世的冤亲债主，或者是给家人都可以，非常的圆满有福报的。再来就是礼拜六的部分了，在礼拜六这一天，我们会逢到的是留财日，而在这一天呢，大部分的人会觉得是老师啊，逢到留财是不是代表我的钱就会长脚跑掉了？ 但是呢，这一天的流财呢，老师要教你怎么样利用这个流财来帮自己布局。这一天的流财呢，这个钱要怎么样用的妥当呢？首先，你可以放在几个地方。第一个，大家在家里宅久了，你都没有什么的生气了，所以第一件事情在当天不妨呢上网购物，帮自己贴一下新的衣服，振奋一下经济的活络哦。 那也不要买太多，知道吗？买个一两套。那这个衣服呢，主要是让自己呢提升一下自己的生气，好，让自己呢里到外呢都可以不太一样。所以呢，我们这一天的流彩呢，是帮自己定制一件新的衣服。再来呢，我们也可以在当天呢，为自己，比如说，呃，买一套课程，好，或者是呢，呃，一些针对，比如说。 医疗保健的食品哈，那这都是不错的，可以让自己由内而外都可以焕然一新的，好有保健的效果。在当天，我们也可以做一个开运的方式呢，比如说我们可以拿一个铜板哦，在特定的经络的部分帮自己做刮痧，那这样子可以帮自己呢驱寒或者是除掉这个晦气的部分。那大家不妨可以在礼拜六周末的时候帮自己呢，就是做以上的。 这个开运小 tips 哦，再来让我们来看一下，在礼拜天的部分，我们会逢到的是四象日。而什么是四象日呢？在四象日这一天呢，是非常适合我们做纳采嫁娶的。所以在当天呢，不妨呢有需要的朋友可以到户政事务所去登记结婚哦。那另外呢，就是在当天也是非常适合将你的开运小物呢。 在当天做开光的仪式，或者是把你的聚宝盆在当天呢重新做整理啊，让它再纳新的气。以上是当周的这个呃重要日课吉凶，有没有听清楚？请大家务必要记得哦。再让我们来看一下当周的运势王又是哪三个生肖的朋友吧。首先呢，第。 三名呢是我们生肖属兔子的朋友，然后呢第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，这三个生肖的朋友在这个礼拜呢，你们的运势呢是相当的不错的。在财运的部分呢，该怎么讲呢？是一盏明灯，可是你这个明灯指向呢是帮别人指的。 也就是别人如果跟随着你呢，通常都可以赚一笔。可是呢，如果你自己下海去投标物地的话呢，通常呢，你就会变成自己的明灯了，瞬间就会逆转咯。所以老师会建议这几个生肖的朋友，请你务必要记得。虽然你会觉得好奇怪，怎么我一出手瞬间就会逆转了呢？但是这里面呢有几个警讯，老师要提醒这三个生肖的朋友。 虽然你会觉得好像怎么跟老师讲的不太一样，明明我运势很旺啊，可是你在这当中呢，你会学到一些其他的东西，因为呢，第一个你会你会呃碰到一些新的战友，或者是说你会在这个逆况的里面呢，你会领悟到一些其他的道理，这些是等于是花钱买经验，知道吗？好，所以是说这也是。 难得可贵的学习经验，虽然不见得是惨痛的经验，可是也是难能可贵的哦。好，那再来呢，让我们来看一下个别的生肖运势在当周又需要特别留意什么吧。首先呢，第一个生肖是我们属老鼠的朋友在当周呢有意气相争的一个状况哦。那这个意气相争呢就。 意味的是说，你在这个礼拜，请务必呢要留意一下自己的脾气，啊，修身养性一点。你可能会因为这个脾气，你要多担待一些工作量，又或者是说会让自己呢要重复的、不断的去做一些事情，有这个必要性吗？好，所以不如呢安耐一下自己的脾气，这样子可能可以让自己省事省心一些哦，也可以少费一些力气。 那再来就是属老鼠的朋友，在这个礼拜要留意的天数是星期二。下一个生肖呢，是我们属牛的朋友，在这一个礼拜终于可以如愿以偿哦。你可以呢想得到的，或者是荷包满满，或者是得到你期待很久的东西哦。但更重要的是呢，你终于可以松一口气了。比如说。 你觉得很麻烦的事情终于告了一段落，比如说考试啊、考绩呀，或者是麻烦的案子啊、难处理的事情终于脱手了，太恭喜你们了！所以这个礼拜周末不妨就可以让自己松懈一下喽。那这个礼拜呢，属牛的朋友并没有特别需要留意的日子哦，唯一就是注意不要粗心大意哦，还有只要有充沛的。 睡眠就可以让你呢各方面都非常的好哦。下一个生肖呢，是我们属老虎的朋友。属老虎的朋友在这个礼拜是属于相辅相成的一周，也就是呢，只要呢你愿意跟别人呢去合作呢，你们都能够合作无间，而且做得非常的完善。所以这个礼拜请务必要多留意的就是 team work，不要再自己一个人孤军奋战哦，好不好？ 那属老虎的朋友在当中也没有特别需要留意的这个日子哦，所以呢，请务必要注意这个礼拜，继续加油吧。下一个生肖是我们属兔子的朋友，属兔子的朋友在这个礼拜真的是大有所为，而且呢，你可以让大家觉得哇，原来你是这么有能耐的，而且你竟然是这么有创意、这么有突发奇想的一个人哦。 那属兔子的朋友，这个礼拜呢，请不要吝啬的把你的想法呢都展现出来，让大家可以大惊好一下哦，看看你竟然这么的有所为，好吗？那属兔子的朋友，这个礼拜也没有特别需要留意的天数哦，所以呢，这个礼拜请务必的好好的展现你的各项才华吧。唯一要注意的就是呢，这个礼拜请不要暴饮暴食哦。 下一个生肖呢，是我们属龙的朋友。在这个礼拜呢，你的状况有点停滞不前了。那这个停滞不前呢，最大的问题呢，会是在于你的气场，然后也就是你的心境上面呢，你又忽然卡住了，不知道我的生活上面呢，到到底呢目标在哪里啊，或是工作上面有碰到一些瓶颈。 可以的话，多找一些人聊聊天，或是找一些前辈呢，呃，请他们问一下该怎么样去克服眼前的问题，或许对你会有一些帮助哦。不要老是呢自己在那边徘徊着，或者是想要找出解答的。有的时候，不管你怎么想，可能都会找不到答案的。不妨多一个人帮你出主意，也许是不错的，因为可能别人都碰过这个问题嘛。 所以呢，属龙的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢，分别有星期三以及星期四，就不要再钻牛角尖了，好不好？再来，下一个生肖呢，是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，终于可以排除障碍了。也就是你上周呢碰到了一些问题，在这个礼拜呢，不管是你自己排除，或是别人排除，或是贵人帮你排除，反正都是排除掉了。所以呢，你只要 好好的往前走就好了，也不要再蛇行哦。好，只要呢，赶紧的，加紧的，把你落后的进度呢都补上了，那这样就可以了。那属蛇的朋友在这个礼拜留意的天数呢，分别是星期四。还有在这个礼拜，老师建议属蛇的朋友可以多吃一些肉品啊，同时也要补充一些蔬果。好，那饮食呢，尽可能呢要。 均衡，这样子可以让你的身心也可以达到一个平衡哦。那再来就是我们下一个生肖属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢，会逢到一个临危不乱的状况。通常逢到临危不乱的状况的时候，通常代表会有一些危机或者需要决定的事情哦。虽然它不是重大的决定，但是可能也是算属于次等状次等的状态了，就必须呃。 要拿捏分寸的状态，好，所以属马的朋友在这个礼拜呢，老师也会建议你必须要让自己属于在头脑清晰的状况，才不会做出错误的决定。虽然这个决定是属于可以纠正的，但是如果我们在第一时间能够做出正确的判断，也比后面要去恶补要来的好吧？好，那也可以让自己处于临危不乱的状况是比较理想的哦。 属马的朋友，在这个礼拜留意的天数是星期一，所以如果你要一马当先就做出正确的决定的话，请你务必周末要好好休息，不要过度的放电哦。好，下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友呢，在这个礼拜呢，比较容易会觉得低潮，那这个低潮来自于心情哦，所以老师会劝属羊的朋友，尽可能要多一点的让自己能够。 转念，转念是一件很重要的事情哦，因为心念一旦转了，啊，不管是呃你在心境上面啊，或者是说你在做事情啊，各方面都会豁然开朗的。还有呢，要量力而为，做你能力而为能够承担的事情哦，才不会让自己过度负荷，然后觉得非常的疲惫哦。那属羊的朋友，在这个礼拜要留意的天数有两天，分别是星期一以及星期二。 所以在这两天，老师会建议，如果你能，你的班呢是固定的班，我们就是朝九晚五的时间到了，不妨就别撑了，就是下班吧。那其他的日子呢，我们就是今日事今日毕，好，能够早点回家休息都是比较好的，因为对你来讲，在这个礼拜呢，勉强自己是没有用的，不如把这些时间呢回到家里，让自己沉淀、重整。 再出发会是比较理想的哦。下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友，在这个礼拜呢，需要让自己静思对策。也就是你可能会碰到一些状况，比如说你会发现你的财源减少了，又或者是说你的心情呢比较容易有起伏，或是身体出现了一些状况，有可能会碰到一些呃比较棘手的状况，或者是一些。 出乎你意料的状况，你觉得你要呃突发一些奇想来解决眼前的一些问题，所以这时候你需要让自己有一些属于自己的时间，你才能够想出怎么样去突破眼前的一些状况哦。那属猴子的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢是星期三。 下一个生肖呢，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，有一点过度的矫枉过正了。完美主义的你，总是会过度的要求自己，也会容易过度的要求别人哦。可是你要知道，不管一个产品再好，总是会有一个误差值或者是公差值的标准。任何的 QA 它都可能会有误差值的百分之五上下值嘛。所以，请你不要。 要求在百分之一上下，因为这样的交往过程会让自己喘不过气，会让周边的人会觉得压力好大哦，好不好？所以呢，请你让自己放宽一点，然后给别人的容忍度也宽一点，这样子大家也会活得轻松一点，好吗？再来，下一个生肖是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，会需要做的是提防陷阱。 不管是感情上的陷阱，或者是工作上小人给你一个坑推你下去的陷阱，都是一样的哦。啊，或者是亲友之间，人家在你后面哎说你的不是哦，这些都一样的。请你呢要注意一下，提防一下啊，不要莫名的落了坑都不晓得哦。那属狗的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数是星期五。 所以老师建议你在这个礼拜呢，千万不要一到了周末就忽然松懈了，啊，就呢，帮别人数钞票被卖了都还不知道，那这样就不太理想了啊。再来最后一个生肖呢，是我们属狗、呃属猪的朋友。那属猪的朋友呢，在这个礼拜是属于稳中求和的一周哦，也就是你稳稳当当的过这个礼拜，那也希望呢能够平平当当的就可以了。 那在这个礼拜呢，我们属猪的朋友呢，最理想的状况呢，就是多喝水，然后尽可能都是温水，不要喝糖水，因为喝糖水容易坏事。因为你在糖分过高的一个状况之下呢，属猪的朋友很容易会呃表现的比较容易慢半拍，然后让你在处理事情的步骤呢会慢一大拍。那如果你本来就已经慢半拍的一个精神状况，然后。 判断能力又慢一大拍的时候，你会比别人慢的至少两拍，这样的一个节奏的时候，你会完全跟不上别人啊，朋友。所以属猪的朋友务必记得，在这个礼拜就尽量清淡一点，甜食少一点，才可以让自己的 tempo 跟上别人的脚步，啊，才不会让自己呢整个呢没办法，嗯。 那个配合别人，那反而呢变成是那个老鼠屎哦，好不好？好，那属猪的朋友在这个礼拜，啊，注意一下，这样子就可以稳中求和喽。好，那再来让我们来看一下当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。首先第三名呢是我们属猪的朋友，然后第二名是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属蛇的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在感情里面呢，你们是属于非常的如意的，而且呢，呃，两情相悦哦。所以，如果这三个生肖的朋友在这个礼拜，你有跟心上人呢，嗯，或者是说你有心仪的对象，我觉得是感情非常适合加温的加温的一周哦。不妨呢，多一点的这个聚会或者是说约会哦。 那甚至是可以透过要传讯息呀、联系感情啊、哦聊聊天，这样都是不错的方式哦。好，以上就是我们当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅小铃铛，分享出去，让更多人可以得知他们的好运势的好心情。我是金玲老师，感谢您的收看。需要咨询的朋友可以透过上方的微信号加入老师。 或是订阅老师的官网，我们下周再见喽，拜拜。